Jawa kang umatur umatur ing maha suci umatur ing maha suci kawe prakat di paran kabiasa ya weku anjarwi kabiasa weku anjarwi Cahaya Nahayun Sasmita Hayun Sasmita tening sawarga Maniloka di Karaton Johar Manik nyata di alang-alang kumitir. Yeah, yeah. Iya. S Hyang tungganya hatturanan lingihh tilu tokoh putra Naku Anj Kakasih Semar togok pelayan Battaraguru sampai unggu kamari ludat Jemah dari mangu Sabda Addri ningali pamor ingkang Rama buatakuan ke S Hyang tungga dudu angan dikalis manis melas nulis kelak peran kuwibawa ya tadi katarif yukmar togo kalianyan Otipati amu hampir em muluhun laa ketika bina halukan non berpita pembaatur seanamayan semah putra air dampmpa sampeyan panaraman dewaji lu kali ngetir taha pun tenihrangngka kirang titin juga priyoga kalau borsaanya bingung tipati Rammat dewaji tunyuk cum lasa Sumaputranya dampak sampean pengersa Ramad dewaji ditarinakakang Ismayaykakang Antaga haha <laughs> maksud negerakin rasa kasono kalau jadi anak atau bisa tepung <laughs> keduati payusreknikkin tanah penghargaan anu salluhur-luhur kayak tiru tokoh anak anu kabeh pada padalah jalaninkawawajiban dan jalankan tugas di Kaula sanajan sewang-swangan tapi maksud masaua Semar lanik di mark padanyaak ccingbina pasir nasilib aya binasagara nasiloka numpuk Dina gunung nasul sugan man manusia bisa ngaguana. ak ngaunungan Semar teh kajlma adillamarta pur dihina atau togounungan supaya eteta anusskah teh dikirimkan kadunungan Semar supaya menangang warat otipati tugas napura wabita jeingan Sy anu ketaat ke iman takwa Kap Pangeran bakal digebuskan kakawawah Chandra di muka kal yang sah Anu taat iman takqwa Kap Pangerannya tak bakal diganyaruhidadaritil tugas teh sanajan beda-beda tapi satu Juanannya taktik kenyampurnaken akhlak namasa anu ayat di marcapada supaya manusia teh bisa baralit Dewi karena fitrah sewalam anu bisalah jalanken kemanusiaan anak hmm. hmm? lahir ke manak ke alam dunya teh pelayan bersih hmm. tak hal itu ayana anjing menang tugas I Kaula anuges ratusan tahun malahan dunya masih keeh genyelong daratan masih keneh budahan batu masih keeh beye Semar mahduku me gitunya sub tapi lebih Ayena beki teh-ula beki harengheng keayaan jagatraya Pramubita beki Pak Kuut pinnagara Kangarager Seranghan Semar ngadunungan teh dimana itu membeda asuhan hmm. tadi denge-denge hmm, Ayena di negara Astinat bekiriwu keayaan anakdordarna dulur jengayadordarna jelemak jeng jelemak jengges silik sokelan kesalahan Ayena lingkungankaraton ge saling gorengken ge saling dedeken ge saling cokellan kesalahan kumaak raatnya eh? malahan di de-denge tehdina waktu ayeuna Anu ngara rumsi di negara Astina nykahan paceng Kadantet-t ya teh bilahhati tak berhasilan anak mararaneh digawei untuk hmm. umpul anj tehmen tak perangungan jawab meleh sok gera nyerita lebih kaba mana pertungan jawab maneh lebih katu bisa ngarubah akhlak jelemak anu ayaah di Mars pada pada ha maneh teh menang tugas pikir ngarubah akhlak akhlaklah jelemak peranggungjaaban u men menen Gusti petengahhatira petele ininger yangwarna ngawa lerna mah margi itih di Karaton Joharmanikucian Karaton kasucian bilih melengkung bekas nyalahan margiledat letah dikaraton mah mata ayam mamala AnnutihDnyanek kakak Ka Ismaya asa dibentar gelaptengahgah poi ngg-erengan tek maha disuunkan pertangungan jawabnya wirih jisim Abis saddayana Teasa nggakrbah karena nasib serrang akhlakna jelemah bener sadayaada hari peranggungan jawabnyacaya sanes kuning katerangan perspingtergi ah. Pangeran ngarba karena akhlak secara ngasib eta kaumlah sehingga eta kaum tuh bisa ngarbah akhlak pribadinya hmm, itunya dulu manaeta kejadian manusia ayana keayaan maukak di dalam dunya beseling gorengken saling ngedeken saling serang saling puluh Kapan parantos ayadina skenariona Pangeran Biawatos kapungkur Nabi Adam badai dilungsurken kalhur bumi jadiholifahan para malaikate protes yang uny rasa unyuk rasa ke Pangeran nah ya Allah make badai nurun ke Nabi Adam kalau hur bumi jadi khalifah sabab Ari Adam teh bakal anak Inssu na bakal saling ngocorkan getih bakal papa sean bakal pacengka dan hmm. kejataan-an eta dumasarkan argumentasi dumasarkan datada nu otentik bener lamun mungkin